Qobustan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı üzərində qanunsuz odlu silah gəzdirən şəxs tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakı şəhər sakini əvvəllər də məhkum olunmuş Baba Sadıqov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun sərnişin qismində olduğu avtomobilə baxış keçirilən zaman Kalaşnikov markalı avtomat, 40 ədəd patron və 1 ədəd daraq aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin sosial şəbəkədə tanış olduğu İran vətəndaşı tərəfindən kuryerliyə cəlb edildiyi müəyyən olunub. Belə ki, Baba Sadıqov da ifadəsində pul qarşılığında həmin silah-sursatı Qobustandan Bakıya gətirməyə razılaşdığını bildirib. Faktla bağlı Qobustan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, saxlanılan şəxsin ətrafında zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.